Eh bien bonjour à tous, ici Loïc et Julien. Je suis Loïc et comment tu vas bien Julien Super, et toi Ça va super. Alors on attaque aujourd'hui avec euh, la troisième des quatre instructions. Cette instruction c'est le test euh, qu'on appelle également structure conditionnelle. Donc jusqu'ici nos algorithmes on les a toujours lus de haut en bas en passant par chacune des instructions qui la composaient. A mm. À partir de maintenant on va s'offrir la possibilité de ne pas exécuter certaines instructions en fonction de ce qu'on appelle les conditions. Voilà. Donc on va conditionner l'exécution de certaines instructions avec des tests, et ces tests qui contiennent euh, quelque chose de booléen. Lorsque ce booléen va être vrai, on va exécuter certaines instructions, et s'il est faux, on aura la possibilité d'exécuter d'autres instructions. Alors, euh, avant de revenir euh, en détail sur ce qu'est ce booléen dont on nous a parlé, on va regarder ensemble la syntaxe générale de ce qu'est un test. Donc, on trouve un mot-clé qui est le mot-clé « si ». Alors, ce mot « si » va toujours être suivi de parenthèses, et le booléen dont tu parles est positionné entre ces parenthèses. Vous observez qu'à la fin de cette instruction, donc pour la première fois, c'est la première instruction qui est comme ça, on n'a pas de point-virgule. Ici, euh, il s'agit d'une instruction qui déclenche un bloc d'instruction. Donc vous allez trouver systématiquement, donc euh, après euh, les parenthèses du si, une accolade ouvrante, puis des instructions, ce sont les instructions qui seront exécutées dans le si, et une accolade fermante. Hum. Donc lorsque nous allons exécuter notre algorithme, lorsque nous allons arriver sur ce test, on va regarder quelle est la valeur de ce booléen. Si ce booléen est vrai, euh, nous allons exécuter les instructions qui sont situées à l'intérieur des accolades, situées entre les deux accolades. Euh, dans tous les cas, que le booléen soit vrai ou faux, nous reprendrons ensuite le cours normal de l'algorithme, c'est-à-dire que nous continuerons à exécuter ce qui se situe après l'accolade fermante de ce test. Ouais, alors ça, on le visualise bien sur l'algorithme que vous avez ici également. Effectivement. Alors, il existe une deuxième structure possible pour la structure conditionnelle, euh, donc, euh, que vous voyez maintenant. Donc, on trouve le même départ que tu nous as expliqué. Euh, et puis, après l'accolade fermante du si, on va trouver un nouveau mot-clé qui est le mot-clé sinon. ce mot, c'est également une instruction qui également ne se termine pas par, par un point-virgule. On va avoir à nouveau un bloc d'instructions qui va suivre, donc une accolade ouvrante, les instructions du sinon et une accolade fermante. Ouais, alors ici, dans tous les cas, on exécutera soit les instructions qui sont euh, à l'intérieur du si, à l'intérieur du bloc du si, soit les instructions qui sont à l'intérieur du bloc du sinon. Donc quand nous arrivons sur cette structure qui est là, on regarde la valeur du booléen, comme précédemment, hein, dans l'exemple qui est plus simple. Euh, si le booléen est vrai, on va exécuter ce qui se situe à l'intérieur du si, et si le booléen est faux, on exécutera ce qui se situe à l'intérieur du bloc d'instruction pour le sinon. Puis, nous reprendrons, comme précédemment, le cours normal de l'algorithme, dans tous les cas, nous ferons les, instructions qui sont situées après la colonne fermante du sinon. Et ça, à nouveau, ça se visualise super bien sur l'algorithme que vous avez ici sur la petite diapositive. Ouais, alors euh, on va revenir euh, sur euh, le boolean qui est mm. dans les parenthèses. On parle depuis tout à l'heure. Alors ce boolean, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une variable booléenne, donc qui a pour contenu soit vrai, soit faux. Ça peut également être une expression logique, donc mettant en jeu des variables ou des valeurs booléennes. Mm. On ne rentre pas plus dans le détail là-dessus, on a une vidéo euh, qui vient juste après qui, en reparle ça peut également être une condition, et c'est à, euh, ce terme de condition qu'on va s'intéresser maintenant. Ouais. Alors une condition, c'est assez simple, vous allez voir, c'est une comparaison entre deux valeurs ou variables, euh, variables qui contiennent évidemment une valeur, euh, comparaison qu'on va effectuer grâce à des opérateurs de comparaison. Et le tout encadré par des parenthèses. Donc une série de parenthèses, une valeur ou une variable, une autre valeur ou une variable, et puis entre les deux un opérateur de comparaison. Et des opérateurs de comparaison, il y en a exactement six qu'on peut utiliser. Il y a l'égalité, le signe égal, le signe strictement inférieur, le signe strictement supérieur, vous avez en même temps euh, les symboles en pseudocode qui apparaissent, euh, le inférieur ou égal, le supérieur ou égal et le différent de. Voilà les six opérateurs de comparaison qu'on a le droit d'utiliser pour faire des conditions. Donc euh, ici, l'idée, ça va être de comparer, euh, par exemple, des valeurs. on va pouvoir comparer la valeur 5 avec la valeur 2, en mm. 5 supérieur à 2. Et ça, vous observez que ça vaut euh, quelque chose de bouillant. Donc 5 supérieur à 2, ça vaut ici vrai. Voilà, c'est vrai. Donc c'est toujours, de toute façon, soit vrai, soit faux. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où on compare des, valeurs. On peut également comparer des contenus de variables. Mm. Et pour ça, on va prendre un exemple ici. Donc vous avez un algorithme. Sur cet algorithme, on commence par déclarer deux variables entières, TO et T ébullition. Euh, ces variables, on va les initialiser. Alors, euh, T ébullition est initialisé à 100. Et pour ce qui est de TO, ça va être euh, initialisé par l'utilisateur. Donc, on va lui écrire Veuillez saisir une température, lire le résultat dans TO. Et donc là, dans notre exemple, on va dire que l'utilisateur tape 142. Voilà, pour l'exemple. On va ensuite arriver sur, bah, on va continuer le cours dans le normal de l'algorithme, on arrive sur un test, et dans ce test, on a une comparaison ici entre une variable, entre le contenu d'une variable et une valeur qui est inscrite en dur dans notre algorithme. Donc la variable TO, elle contient 142, c'est ce que l'utilisateur vient de saisir, donc on va regarder si cette température d'eau 142 est euh, inférieure à 0, stricte inférieure ou égale à 0. Et en l'occurrence ici, euh, ce test est faux. Donc on va faire quoi On va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur des instructions du sinon, donc on va aller afficher que ce n'est pas de la glace, puisque euh, à partir du moment où la température n'est pas inférieure à 0, tout ce qu'on peut dire c'est que ce n'est pas de la glace. Donc on exécute l'instruction qui est à l'intérieur des accolades du sinon, qui est l'instruction écrire euh, non glace, et c'est ça qui apparaît sur la sortie écran dans notre trace. Donc euh, là s'achève donc le, premier si sinon. On reprend donc les instructions à l'issue de la fermante du sinon. Et là on arrive sur une nouvelle instruction qui est à nouveau une structure conditionnelle puisqu'on a le mot-clé si. Donc ici on fait un si et on va comparer bah, deux variables euh, entre elles. Donc ici, TO et T ébullition. Donc on va regarder si le contenu de la variable TO est supérieur ou égal au contenu de la variable T ébullition. Donc ici, euh, TO, comme on l'observe sur la, sur la trace, vaut 142. T ébullition, comme on l'observe euh, sur la, sur la trace, vaut 100. Donc le test 142 supérieur ou égal à 100 donne vrai ici. Mm. Donc nous allons exécuter les instructions qui sont entre la collade ouvrante et la collade fermante de ceci. Donc ici, il y a une seule instruction qui est écrire vapeur. Donc on va avoir un deuxième message qui va s'afficher à l'écran qui va être le move vapeur. Voilà. Donc on voit ici que notre exemple il n'est pas absolument parfait puisque pour une température donnée on a deux messages qui vont apparaître à l'écran même si ces deux messages ne sont pas faux hein, puisque la vapeur ce n'est bien pas de la glace. Euh, mais ici pour l'instant on ne sait pas vraiment faire plus. Et pour en faire plus, donc il ne faut pas s'arrêter là sur ici, il faut absolument que vous alliez voir la vidéo suivante qui euh, euh, va expliquer comment affiner, optimiser nos tests. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis, on vous dit à bientôt. Ciao